Nanti ada masa nak pergi mana datanglah sana. Alah saya pergi saja. Alah nanti saya Eh, gol. Tepi, diam. Eh, gol. Eh, ulat bulu dia nak daun. Tengok. Ini last PKP Yes Gaduh, gaduh Gaduh

awak tak terangkan apa-apa pun kat si saya ni. Saya sayangkan si saya walaupun macam mana sekali pun perangai dia. Tapi apa yang awak perangai tahu? Kalau saya tahu, kunci dia satu berguna kat dalam rumah tadi tu satu tunjuk kat perempuan tu bukan perempuan tu tau nampak apa saya kena